Hey, what's up mga kaigo ko tayo magana? Welcome to my YouTube channel. It's me again, RG Igog Centeno, ang probinsyanong vlogger. So, today is Monday mga kaigo ko magana. Samahan niyo po ako sa aking daily routine. So, welcome. Uh, tayo po ipalis na ngayon. Time check po tayo. 7.20 in the morning. So, sakto po yan. Call time po natin 8 a.m. So, Samahan niyo po ako mamaya kung anong ating tatrabahuin ngayong araw. let's go! ayan time check tayo mga kaigo pataki magana so 6.30 at tayo po ipauwi na at balik na po tayo ng Manila office so let's go samahan niyo po ako